¿Tú sabes algo, Luis? Yo nada. No sabía muy bien sobre qué hacer, eh, había pisado un poco Navarra, pero hablando con, hablando con Carlos Moguino, que es el antiguo director de Punto de Vista, me dijo, bueno, ¿por qué no vas, no, eh, no vas a las Bardenas? Sobre todo porque es un lugar mm, donde hay, una, base, militar casi en el medio. Entonces yo fui, él no me habló de San Chivarrota, me habló de, este lugar y a o me motiva, lo que no conozco un poco, las paradojas, las contradicciones, eh, todo esto, un poco el absurdo, que, el absurdo en general, pues me llamó muchísimo la atención un, espacio con tantos contrastes como tenía, como este desierto. Ahí cometí un error un poco porque yo venía de más de función y estaba también un poco rayado porque pasaron muchas cosas pero fuera de cámara, que no había manera de jugar con el fuera de campo tampoco. Muchas veces filmo así porque para mí es la manera más fácil. Sé que si ven el trípode no se van a salir de campo, no se van a salir de la pantalla, entonces me gusta grabar así porque es una manera un poco de controlar. Pero la película al principio empieza así, o sea, yo, yo tomo una distancia para poder, para poder mirar, pero luego mm, cuando prestas atención o cuando tienes atención, la atención implica una aproximación como estar más cerca de lo, que estás filmando y al final sucede que en la película que Tocata casi se come el plano, o sea, es el plano de su cara, pero yo mismo, eh, o sea, luego, esto no lo he pensado a priori, sino me he dado cuenta que la mirada cada vez era más atenta, Entonces, si os fijáis lo estructuramos en la que yo veo a un personaje, veo a una persona, a una persona que sale y ya no vuelvo a ellos, van por bloques. Eso está hecho con una intención casi como que de empatizar más. A mí también me obsesionan mucho los finales. Si me obsesiono con tener un final, un final. Hay que tener un final a la película. Y curiosamente, Las Calaveras es casi lo primero que me encontré cuando llegué.